армысыздар қазақ елі осыдан үш жыл бұрын бір видеолар жасап хабарлаған болатынбыз ә, шу болған солтүстік қазақстан облысында бес ауылдың жерін елге айтпай халыққа айтпай сатып жіберген 48 мың гектар жерді ол анау ә, айыртау ауданы бірлестік ауылы қарағамыс ауылы дауқара ауылы егінді светлый ауылдарын, ауылдарының жерін то рамут ә, корпорация рамут және тоо жарқын ск деген Толар арқылы молдашев деген басшысы сатып жіберген бұл енді сол уақытта өзінің ағасы өзінің ағайыны депутат болып отырған жаңағы ә, мұрат теміржанов деген адамды арқаланды енді сол мұрат теміржанов деген аған адам қазір ол қазақстан республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінде жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы болып отыр қазір енді халық шулады бәлен миллиондап адвокатқа ақша жинап өзінің қалтасынан сөйтіп шапқылап жүріп ә, ақыры енді әділдікке қол жеткіздік па деген уақыты міне үш жыл болды апелляциялық сот былтырғы жылдың желтоқсан айында алты жылдан кескен болатын жаңағы молдашевқа және ол негізі молдашев жерді залогқа қойып ақшаны алғаннан кейін оны сабиров дегенге сатып жіберген енді ә, мінекей осы айдың жиырмасы күні шамамен он күндей болды апелляциялық сот өтті және молдашевтың молдашевты босатып жіберді солтүстік қазақстан облысының ә, апелляциялық сот ел сот э, төрағалары жаңағы ә, э, судьялар калиева ЕК, нуралина нк муканова ме босатып жіберді енді ауыл наразы тағы да шулап тағы да зарлап енді э, мінекей алда 31 бір екі күннен кейін болатын сот бар міне соған бармақшы болып отыр бұл ауыл адамдарына да оңай емес ағай. шапқылап өз жерінде не егін еге алмайды не басқа шаруасын жасай алмайды қаншама жыл тұралап тұрған жерлер бүкіл техниканың бәрін ә, тоқтатып тастаған енді міне әлі де шапқылап жүр бұған қолдау беріп отырған тірек тағы да билік жағынан болып тұр қаңғырып сорлап жүрген адамдар енді одан кейін бір одан тіпті сорақысы мынау болып тұр ағайын төртінші сәуір күні алдағы уақытта жаңағы сот апелляциялық сотты өткізген судьялар енді мынау сабиров дегеннің сотын қарайды егер сабиров босап шықса қазіргі уақыттағы шын иесі жаңағы фирманың шын иесі сабиров молдашев сатып жіберіп ақшасын алып залогқа қойып сабировқа сатып кеткен адам алаяқ бірақ істің бәрін бүлдіргендігі үшін ол қамалған еді бірақ босап кетті қазір енді сабиров апелляциялық соттан босап шығатын болса онда мына бес ауылдың адамдар қаңғырғаны қаңғырған қалай өйткені олардың фирмасында халықты тағы да алдап жаңағыдай э, құжат жасап алған енді олар 95 пайызы шешімнің кез келген жаңағы фирманың жасайтын шешімінің кез келген 95 пайызы жаңағы фирманың атынан болады фирма сонда түгелдей өзінің иелігіне алып алды деген сөз бес ауылдың өкілдеріне бес ақ пайызды бөлген енді шешім қабылдауда 95 бес пайыз бен бес пайыздың арасын түсіне беріңіздер сондықтан бұл жерде енді э, халық жерінен түгел айырылды деген сөз егерде бұл сабиров босап шығатын болса міне алаяқтық бұл деген шек болмайдыр бұған ең үлкен ең қасиетті деген адам үшін не нәрсе ол жер асыраушы Өзін тұрып жатқан жері ата бабаларының бейіттері бар зираттары бар мекені өздерінің ата қоныстары ата мекендері енді осы жерлерін бір алаяқтар келіп сатып жіберіп отыр ағайын ол алаяқтар мінеки басшылары міне билікте отыр министрліктерде отыр алдағы уақытта соттар болады ағайын тарата отырыңыздар мінекей солтүстік қазақстан облысының сот төрағалары осы шешімді қабылдап жатқан калиева ек нуралина нк және муканова ме осы сот төрағалары э, шешім қабылдап э, және босатып жіберді молдашевты енді сабировтың соты болады әлде тартыс болып жатыр сорлап жүрген екі ортада халық тарата отырайық ағайын